Good morning. Sì, qui diciamo eh, quasi pomeriggio perché sono eh, praticamente mezzogiorno meno 20, quindi come dico in questi casi non proprio matti non mattina prestissimo, è mattinata tarda, ma comunque ancora mattina. Mister, master, maestro o semplicemente oh semplicemente David Lynch, it's uh, March 5, 2022, it's, and it's uh, Saturday here in Naples, a cloudy morning, eh, con anche un vento abbastanza forte 51 and 8 Fahrenheit around 11 Celsius and this means that è eh, quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente fredda come in questi giorni, in questo periodo anche se ovviamente, questo lo dirò sempre fino a sopraggiungere la primavera io non avverto il freddo ma lo avvertono tutti in tal senso invito sempre a vedere il mio video sul freddo che ho fatto scorso dicembre per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo perché è impossibile ma quantomeno di il Alfredo. Sì, poi per quanto concerne il video sui pensieri, ovviamente come sempre lo faccio separato da questo come da inizio anno, nel caso vi interessa, quindi occhio. Anyway, I see and you all just see from the window ho già anticipato, uh, absolutely, I think that uh, this afternoon we aren't going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine, talmente nuvoloso, salvo miracoli, ma come dico alla mia frase caldo, ovviamente le cose possono sempre cambiare da un momento all'altro, batta solo e seguirsi, in questo caso la vedo un po' impossibile, ma vedremo. Per quanto riguarda i gradi, eh, credo appunto diminuiranno anche, penso proprio di sì, vedremo. Comunque, stiamo per una giornata migliore domani a questo punto. Said this, so from the mythical window with the colored curtain. Non, non bella, ma ringrazio l'inquadratura e la rende comunque un po', uh, un po' più bella. And it's a green roller shooter behind me on the top, not visible. In fact, in the shot And finally, from a mythical keyboard Yamaha DGX 140, IPG 625. Eva, great day in, all the people, follow the channel and the reports, sì un saluto davvero a tutti. Nel caso uh, ci vediamo al video pensiero, se lo faccio, ma penso di sì. O a domani.